දෝෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය.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 අතගැහැරෙන්න්න පුළුවන්ද බැහැනේ නේද මේ නැවෙන් අපේක්ෂිත වන්දිය කොපමනද මූලික වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන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 යම් පාර්ශවයක් මේක යට ගහන්න මේ අල්ලසක් අරන් තියෙනවා කියලා. මට දුන්න තොරතුරු අනුව සිංහල නමක් තියෙන ඉංගලන්තේ බැංකුවක ජලයක ගිනුමට ඩොර් මිලියන දිසිය පනහක් ඇවිල්ල තියෙනවා මේක තමයි ගිනුම් අංකය මේක තමයි අනු දෙනු ට්‍රන්සෙක්ෂන් රෙෆරන්ස් නම්බරක කියලා මේක ඇත්තනැත් අපි දන්නේ නෑ මේක බරපතල කාරණයක් දැන් මේ නැව නිසා වූ විනාශය ඔය කැස්බෑවන් මියගේක විත රක්නෙවෙයිනි කැස්බෑවන්නන් ඉතින් ඔය වාරකන් කාලයට අනේ මුහුද සැර නිසා මැරුණ කියලවත් හිත හදාගම කොනේද මේ නැව ඇතුළේ ඇති අතිශය භයානක රසායනික ද්‍රව්‍ය ඔවු මේ සීනිහෙම නෙවෙයි රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු කන්ටේනර එක්දා සාර්සි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 මංකොල්ලකාරයා ලෙස විරුදාවලත් පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධයි කියලා. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජාකොඩත් ඊයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කලා නේද. ගෝටාබේ රාජපක්ෂ පාලන සමයේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබමින් හිටපු මූදු මංකොල්ල කාරයෙක් මේක පිටිපස්සේ ඉන්නවා ඩොල බිලියන් 8ක හෝ 10ක වන්දියක් ගෙවන්න තියෙන එක මග හරවන්න ඩොල මිලියන් 3400ක අල්ලස් අරගෙන මුළු ක්‍රියාවලියම විනාශ කරලා තියෙනවා දැන් එකක් පැහැදිලිනේ අවුරුදු